Σε λίγο θα σηκωθώ να σε βοηθήσω, ένα λεπτό εντάξει. Δεν πειράζει, θα τα κάνω μόνο μου. Έτσι και βοηθάς. Ποιος είναι? Τι είναι αυτό? Γεωργία, OK, okay, μόνο περιμένω. τι, τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό, Ελντάκι. Κάτσε να δω. Τι είναι αυτό, Ελδάκη, με δουλεύει. Δεν ξέρω. Με δουλεύει τώρα. Το δω λίγο, να με δουλεύει τώρα. Τι να δει, με... τι, τι λάθο. Λάθο θα είναι μάλλον. Πάρε με, πρέπει να μιλήσουμε όσο ξαναμιλήσει. Με δουλεύει, παιδί μου. Λάθος με δουλεύει. Τι λάθο. Συγγνώμη, με, δουλεύει. Ποια είναι αυτή, ρε Μαλάκα. να, να, να, κάμερα, να, κοίτα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Να, να, να.